Опа. 7 штук, все. Вывести денег. Выберите способ э, на банковскую карту. Так. Thank you. Бля, походу кидал. Сука, заебали что за, блядь, сука, блядство? То надо 7000 рублей, вот набил 7000 рублей. Сука, теперь 40 рефералов надо, ничего, ебанулись, блядь. Сука.